mamela ndikema ndoda bam sizawudlala igame awa ane mamela negame yam sizayidlala uphosa idice uthi so sithini sibhale bani ubani lo five umbhale ibloko yakho aphinde omnye aphose idayisi abhale kweyakhe ibloko ne abhale bani utu sisawugqiba ke ngoku siphinde sithini sithini siwadibanise ke ngoku labanani wethu sibeke isiphumo phi phaa phezulu siyavana ne bani u-five dibanisa two seven okay masidlale ke masidlale ingulo umntu unedayisi lakhe okay ubeke bani ke ngokwena dlala bhala ku-five beke bani nantsi iblo ibhoksi yakho utheni ibeke ohlobo nje nantsi mhm. Eh, dlala na good uright udlala uzawubhala kweyakho iblue board ke ne good ufumene six okay bhala ke kweyakho indawo good um ukurayithi ulungisela five thatha idice thatha mamela ke uthatha iiblocks zakho eziyi-five kaloku thatha iiblocks zakho eziyi-five ke okay? beke bani khange uzithathe iiblocks zakho uthathe iiblocks zakho zingaphi iiblocks zakho five no-six ngizithathile iiblocks ze ubeke ngaphi kuqala thatha iiblocks zakho eziyi-three good very good Sure. Yeah. Three, three. Uh -uh. Wabeka ipi. Wabeka ni dice. Okay, good. Dibanisa. Okay. Sure. Zingaphi zakho? U5 no5. Yan, good. Bye. Asi. Bale zakho ke. good masenze enye masenze enye a-a enzo akubhalanga apha u-one dibanisa three zenza ngaphi na akumenzanga zenza ngaphi bhala sinyana zenza ngaphi good four masiyeke yakwenye masenze landelayo dice dice phosa good bhala uthathe ntoni uthathe ntoni sulibala hayi kaloku uqala ngapho uqala ngapho a-a ah, ah, namsebenzi bhala niyiqondile mos ne hlala phantsi ihambe nanje hlala phantsi okay bhala ke nani lapho niyiqondile mos ne niyiqondile yenziwa njani ugqiba kwakho udibanisa amanani uyathini bhala isiphumo sakho phezulu ne ndiyakwenye igroup ke ngoku